Hello Akshar hello hello how are you I am fine चलो आज आप शायरी सुनाने वाले हैं हाँ। सुना दीजिए तुझे तुझे देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे अरे अपने कंधे से दुपट्टा मत छलकने देना वरना भूल भी जमाने के दुआ मांगेंगे ईमान ताजमहल ताजमहल ताजमहल क्या मेरी माँ तो आपके लिए भी बड़ी इमारत बनवाएंगे शायद मुमताज का मुर्दा दहराया था अगर किसने दिया तो आप तुम्हें जिंदा दहना लेंगे ले बच्चा किस अब नहीं दफनाओगे ना ओके अब सफर वाले मम्मी मम्मी सफर हाँ, जब किस देते हो जब किस देते हैं तो नहीं बनाते जिंदा सफर वाला सुना दो सफर में हम सफर बड़ी मुश्किल से तो तूफान में कतीजे बड़ी मुश्किल से जीते अरे काल तो बहुत मिलते और बूढ़े गाड़ी निकाले तीन बड़े मुश्किल बड़े मुश्किल थैंक यू थैंक यू एक और ले लीजिए तरफ से लवली बॉय